Hola, em dic Angélica i sóc d'Àustria i ara visc aquí a Barcelona um, i estudio, eh, uh, soc estudiant d'intercanvi i sóc a la Facultat d'Humanitats. I sí, estudio el, el castellà, però ara també ha començat um, aprendre a estudiar el català. I no sé, a mi m'agrada molt el català i aprendre'n nous idiomes perquè em sembla que encara que també et pots comunicar aquí a Catalunya amb l'anglès i el castellà. Um, el català és l'idioma original, diguem, i per tant crec que li fa molta il·lusió a la gent quan li parles um, en el seu idioma i per tant és el que estic intentant. I amb el voluntari voluntariat lingüístic també em va molt bé um, veure llocs de Catalunya, descobrir una mica la, la cultura i la història afició. De fet, m'agrada molt. sí,